Bonjour, bonsoir, cher internet, eza nga bongisa mpa na bilobeli palaka sete programme ya base kani nayebisa na bino chaîne eza moko bosabone massivement na chaîne na biso bokozala jamais desi bomona mona kitoko boye avant tokota vraiment na masolo na biso na émission na ngai na kopesa bamerci ebele na mamaman chérie Maya Esengo bobosana te toza na fondation Maya Esengo la joie toza mpe su na fondation euh, Congo positive donc bosutenir biso bocontinue kosutenir biso na bosani te euh, boza ebele boza teleme ebele so na bino andotanga bakombo bato mosusu awa tokozala donc nayebi te euh, nakoti vraiment na masolo na nga émission lelo tozobeta toza moko na biso oyo ngai nayebi bino boyebi te ye moko Mala Papa azali pratiquant ya spiritualite ancestrale mpe metaphysique. Mala Papa, o mo bangisa da kombo Mala Papa. Donc yo Papa aza mal mpo na yo? Te, Mala Papa eza te Papa aza mal, mais Mala Papa eza nde kombo esangani. Te nalobi te ke batu nionso bazo bima bima ba bon bazali mais ba misusu pe baza bon te bazali mais pour pour moi nako traite batu ozo loba wana ba ba nganga wana yo moko olobi ba misusu obenga bango so ba nini wana donc mingi na bango baza ba magicien to ba escroc Mwana papa tomoni bino tu bo mosala ba porte monnaie magique tomona oyo aye na porte monnaie magique oyo aye na ana donc nayebi te porte monnaie magique yango Mais nauti koyamba moko nayambaki moko na bino mpe ye alobi ke portemone magique ezalaka te bon soki portemone magique ezalaka te kombo wana nani euta sikoyo wana ye abi asala yango te ye asala portemone magique te ah, soki ye asala yango te alobi asala yango te mpo ezalaka te bakosaka biso donc bokokosa biso portemone magique ezalaka te Kodia kodia surtout hein soki toke na district ya bas fleve na bakongo presque tout les famille bazalaka na kodia sauf que ba famille mususu ba bungisa ngo po ezalaka eloko moko eza lokola sacre kodia eza eloko moko eza naturellement eloko moko familial pouvoir moko boye ya libota quoi mais des fois par rapport ya ba monde ndenge ezokende ya ba vitesse ya mokili nde yango esali ke kobia ya ba mosusu ekoma na ba ndenge moko boye donc kobia eza eloko eza naturel mais pour te moni magique oko euh, senga yango na ba esprit ba esprit to bakulu bakoko mpe batindeli oyo yango okoki kotekela yango mpe okoki mpe kosalela yango boye Mais kolia wana eza eloko moko dejà eza naturellement esalama dejà bongo et surtout na ba district nde ya ba ba fleuve eza trop na ba kongo Donc ba kongo ba kongo bango ba kongo nyonso presque famille nyonso ya mukongo bazalaka nango sauf que soki bobungisa yango po ebungaka te soki bosalela yango mabe Hmm, bosa boni masidema na chaîne na biso Eh, mala papa tozaka na yo awa sikoyo eh, yo obi oza praticien pratiquant pratiquant siko osalaka mosala oyo yango osalaka osalaka nini ezalaka ndenge nini mpo bamisusu babike non bango basungaka baofele bango basungaka bato bamisusu babike non biso tobomaka bato bamisusu babike non biso tosalaka boye oyo osalaka mosala nini ndenge nini bon en fait mala papa asalaka mosala na ye soki soki tozwi par exemple moto batufa etoile na ye to destin na yango eza etufe euh, nakozongisa etoile na yango na ndenge moko esengeli to nakozongisa destin na ndenge ezalaki epuis kotraite bamaladi spirituel presque tout oyo eza spirituel nasala yango sur euh, toujours na ancestralité euh, na spiritualité ancestrale ko bamari de nuit olalaka na butu olota bandoto mabe Maman wana nionso mwana papa asalaka yango ko oza na succès te mais oza grand musicien oza na talent mais oza na manquement ya succès oza na ba ba sponsor te oza na ba manager te oza joueur ovoviyaka mais obetaka bango bien manager ya maluma mwanza eza te okotisaka ba document ba dossier ya misala ba CV Otanga oza mayele mais ba dossier na yo eza rejete tout le temps donc peut etre eza problème ya famille to ba nzela mususu soki oyema na papa kosala ba verification oyeba nini eza cause po nzambe atindaki mutu te na mokili po ayoka na mutu nionso aza na droit ya ko beneficie na utilite na na na cause oyo batindaki na mokili na ye mala papa est ce que ça mutu nyonso presque asambelaka kosambelaka yo osambelaka osambelaka na ntango osambelaka nzambe to osambelaka Akosomba mwa eloko moko boye, mwa eloko moko boye, ye mpe ake quelque part, akomi magicien, akomi kosala mwa biloko moko, tozomona yango trop. De forte na soki totali na ba, na ba, na, na ba, na, na Europe, ezalaka omona ba magiciens baza na salle de, na salle moko boye bato ebele bakotaka, bafuta mbongo basala ba, ba mystique. Ozomona? Donc elakisi te que moto soki abimisi eloko moko boye, ale soki moto aza na mbasu a traiter ye. to moto soki abimisi eloko moko boye quelconque nde apesi yo solution na baproblème oza nango ah, donc eza bongo te fo kokuta na moto aproche etuna okozwa banini babenga yango okozwa badirectif nyonso kuna epai ya moto wana mwana papa balobi ke ah, bino bosimaka tro mbongo obikisaka mokie mbongo nde liboso bon wana eza kosenga mbongo to te Kosenga trop mbongo na ya liboso eza mensonge mais kosenga mbongo c'est normal po mutu akoki kobela mutu aza na mbasu mutu aza na pese mutu aza na problème ya kobota eza te ke mamo kaka na yemba moko omoni nga kaka tosololi ya il faut nabota maboko oboti te peut-être il faut nakende na marché nasomba kelike biloko oyo ekosala ke nasala elo kisi moko okomela to nakosala elo po nabikisa yo mais nzambe pe alobi na motoki na yo okozwa tosala po ozwa lifuti Bana donc bana ya monde entier bo loko boye ba comprendre que maman la papa aza mutu oyo ao betela bino masolo. Bana monde entier wana kaka baza na posa ba salaka ba makambo kaka bango pe bazo declaraka declaraka na makambo oyo batu bazo salaka ozo mona place makambo eko matata. Kasi po bozo lia bango mbongo trop. Sikoyo batu bazo lia bino kaka mbongo bino bo lukaka batu ba salaka biloko boye ndenge nini boko yeba mutu aza vrai to te il faut ko approcher ye. approche kuta ni solola na ye bo traiter affaire ndoko mona mutu aza vrai ko senga ba sa eloko yo mona boye ba te bele ba sali sali sali sali sali sali mais ba réclamation zo sila te donc c'est un peu ça bana poto vraiment soki peut-être mala papa ko ndima ko ko sala eloko moko ya muke eza te peut-être pona ko impressionner to yango nde eza qui est faux te kutana ngai problème nyonso oza nango ezalaka spirituel naza docteur te ya soki ya hôpital nini te mm. ngai nasalaka mambo eza spirituel naza moto ya physiquement te nakosala eloko moko ya moke mpo na kolakisa sini kaka ya mystique eza na kati ya malapapa somana papa naomona bamosusu bakomisa bapape na wana baporte bino magique ya bino wana bamosusu baotia bapape mosoir bamosusu baotia basoi bamosusu baopelisa bamoto oyo osala biso Elo onima ya papa. Oyo nyonso na kosepela kosala hmm, yango na kosala hmm, po na huile oyo balobi fe comme je dis bonga moko nayebi nini na korekomande na bakulu baye bakosalela ngai oyo na kosepela kosala mosabone masilema mashai na biso mwana papa eloko ozindo ozotiango ezotala ngai mabe te te eloko eza na mpa carton bobomo na ye bana poto bomona evenema ezoleka awa bana partout dans le monde entier oyo bolinga ma, ma, ma, ma, ma papa ma papa soki mpe mala papa donc bino oyo nyonso boza na mposa na ye bokomona makambo nyonso akosala awa bokoluka ye akopesa bino nimero bokobenga ye bokosolola mana papa eh, wana eh, natuna te mpona obanga deja nango momona nabi siko oyo wana eza nini oyo ezosala oyo mana papa oyo nazosala eloko oyo mpo kaka na kolakisa bato mwa signe ya moke ya mystique yango moko nasangisi huile na nga oyo fait comme je dis epuis natie mai oyo eza naturel mpe nakangi ezipeli na ngai bino mwa bomona bozomona mambo eleka bana poto bana partout dans le monde bomona mambonga na mona po bino kutu botala ngo nde na tv ngai namona vraimen live makambo onga na omona mala papa oyebi ke naokoka soki naoloba te nayebi bamosusu baobimisa yango na bapoche na yo obimisi yango na mai bon en fait euh, eza kaka mystique eza mystique omoni mystique euh, bato bazwela yango te na ndenge bazokanisela yango Tango okutani na mutu yo okito lisolo okuta na mutu wana meka kosolola na ye omoni mutu azali koboma mama mokutu ya lokuta to mutu aza vraiment clair te rien kaka na masolo ocomprendre ke oyo c'est un bon po nga biso mutu azokosaka na yeba deja mutu aza adulte fo ayeba deja mutu mama azoloba bapropos azotenir eza ya solo mpe eza ya lokuta eloo nini etindi yo ube etinda yo opona mosala yango mpo oza na trop jeune oyo eza mbongo mpena ya solo to te nga na osimba nanga te ma ya papa yo mwa osimba val simba na wango pardon ngai te euh, mbongo eza babiye normal okosa nango oyo nyonso eza mbongo Soki omoni moto azoloba to oyoki sango ya moto moko boye, ko traiter naino te na ba manières oyo okolingela mpo nayebi ebele boza na ba deceptions. Kuta na moto, solola na ye, rien kaka na lisolo okoyeba moto oyo c'est un bon to aza te. Soki o interesser mambo akoyebisa yo bosala affaire, soki o interesser te tika. Nga na papa aza na ye te moto ya physique, nga nasalaka kaka mambo eza spirituel. Soki oluki ngai c'est qu'il faut to traiter kaka mambo eza spirituellement. Merci. Nga na papa sikoyo mbongo okozongisa yango to toli yango? nandimi toki kobalinga moko mingi obaa kosimbaokocokonaninga mai obimisi fo kauka nanu yo mosi osimbi yango opesi bachange nde nazwi oyo bachange wana bon soki nasimbi yango ekauki ekoka kochange tokobi yango eza problème mana papa bato toko balingaka yo okopesa biloko na yo opesi na bamboti na baeto balingaka Ma papa bato balingaka mwa bambote ezala bato nyonso bolinganga partout dans le monde bambote na bino epuis bachef coutumier nyonso ya congo central bambote na bino partout bozali merci émission na biso komi yango vraiment na suka nasepeli mingi na ndenge bolandi émission na biso euh, quant à moi namoni eloko oloba te bino omoni spectacle mala papa asali vraiment donc ebangisi nga elengisi nga nalinga bino mingi bizu bayo